Мир вам, дорогие друзья! Весна! Чистое небо, солнце светит. Можно немножко разбудиться, растянуться, наслаждаться не холода, от которого нужно избегать которыми нужно защищаться, только наслаждаться. Конечно, раньше тоже было хорошо. Путешествие туда-сюда. Жизнь так прекрасна. Я думал в последнее время хорошо, плохо, какая привычка сильная, чтобы использовать эти слова – проблемы возникают, это замечается. Почему? Почему? Какой смысл? Вот. В принципе, тело постоянно нам говорит, это для тебя хорошо, то, что-то нас привлекает, мы чувствуем, что нужно это, этого больше делать. Что-то нас отрицает, тогда мы это называем плохо. Конечно. Наши предки поняли, что что-то кажется сразу э, хорошее, это не значит, что это будет хорошее в конечном итоге. Поэтому придумали философию, религию, закон. И так получилось, чтобы определить, дать кому-то деньги на еду, накормить, дать жилье, крышу над головой, это хорошо. Употреблять алкоголь, наркотики, убить кого-то, это плохо. совершенно другие обстоятельства, старый закон уже не работает. Все сложно стало. Такие простые закона уже, уже не работают для нас. Поэтому многое из нас говорит, прекратите использовать эти слова, не стоит, не стоит. Тем более, что это э, дуализм, как говорят – ну, конечно, это дуализм. Но я не считаю, что это плохо. Потому что я знаю, дуализм – это только один шаг в процессе изучения. Сперва мы замечаем одно и видим, что это постоянно повторяется. Так мы находим правила – Потом мы замечаем, что правило имеет свои исключения. Исключение появляется раз, два, три. И в принципе оказывается, что это исключение тоже правило. Так у нас два правила, которые исключают друг друга, и это называется дуализм. На это только один шаг в процессе э, понимания, потому что потом можно заметить, что между одним и другим еще бесконечность других состояний. Мы находим миру. Хорошее и плохое – это пределы. Это мира, которая помогает. Помогает отнайтись в мире, думать о нем. Если это понимать, нет проблемы с дуализмом. Вот. И как нужно определить хорошее и плохое, чтобы все работало. Я это понял. Хорошее – это то, чем я умею пользоваться. Ну, конечно. Если я умею использовать что-то, это значит облегчать жизнь свою и других людей, это уже как возникает э, с, моей, э, с того, во что я верю. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Я не хочу как бы своей пользы жертвой кого-то другого. Вот. Если мне хорошо, другим хорошо. Вот. Пусть всем будет легко. А плохо это когда по поводу моего поведения, скорее всего, того, что я нарушаю э, равновесие, и мне и другим возникает беда. Да? Потому что Бог все так устроил, чтобы все могли наслаждаться. Если только есть равновесие, и весь мир стремится равновесию. Только они почему-то у нас по поводу свободной воли мы часто нарушаем это равновесие. И тогда беда, это плохое. Но важно, там слово «уметь». Если я не умею поддерживать э, равновесия в некоторых условиях, это значит, что нужно научиться. Научиться наблюдать, понять, что я такого делаю. Что я такого делаю, что нарушаю равновесие. Понять, изменить, и уже будет хорошо. Конечно, будет. Это же смысл духовной жизни. Перетворять плохое в хорошее. Учиться находить пользу в каждой ситуации. Давайте будем такое делать.